vandaag zitten we hier weer met onze zus Serena. Van het kanaal Beauty Lab NL. En we gaan weer, net als eigenlijk een tijdje geleden, snoep proeven. Alleen dit keer niet Amerikaans, maar Japans. Yes, want ik ben een tijdje geleden in Tokio geweest en ik heb daar allemaal lekker Japanse snoep gekocht. En ik dacht, vind ik superleuk om dat met mijn zusjes te proeven. Ja, en ik ben, ook wel heel erg benieuwd. Me toe. <laughs> Zullen we gewoon ja, beginnen? laten we beginnen. Ja. Het ligt hier achter mij. We beginnen met deze. Dit is een eh, pak waarvan we de titel niet kunnen lezen. Maar er <laughs> staat een heel klein beetje Engels op en er staat op... A taste everybody will be pleased with. An exciting taste. Why not try it once? Try it twice. Ja, <laughs> try it three er zit wel meer dan dat in, dus... Uh... Exciting taste. Oh, oh, oh, we zijn nog niet klaar met de verpakkingen. oh ja. Oeh, het zijn een soort van bonbonnetjes. Maar ik vraag me af, is het echt gewoon een aardbei dat erin zit of is het aardbeismaak? Ja, inderdaad. Ja. Doe een chillje. Ja. Eet <laughs> hè? Oh, oh, oh, Oh. Oh. Volgens mij wordt het een nep aardbei. Oh nee. Ja, het oh, is wel een aardbei hoor. Ik heb maar een heel klein mm. hapje genomen. Oh, lekker. Heel nou, knoerhard. Mm, echt wel lekker. Echt wel lekker. Had ik echt niet verwacht. Pekopoko. En het lijkt op mochi. En ook deze zijn allemaal weer apart verpakt. Daar zijn ze denk ik oh. heel erg van. Het is, wel mochi? Het is gewoon volgens mij gewoon een koekje. Nee, wat is dit? Oh ja, het lijkt net een bitterkoekje. Maar ja. dan groen. Cheers! maar misschien kan je mochi alleen vers kopen. En is het mochi smaak? Ik weet niet, ik vind het wel lekker eigenlijk. Het is een koekje met zachte vulling. Oh ja. Maar vind je hem echt groene thee dacht, Ik dacht eerst zo van, oh super droog. En toen zag ik, oh de smaak is eigenlijk echt heel lekker. Ik vind het niet per se een groene thee smaken. En daarom vind ik het denk ik lekker. Want ik vind groene thee in voedingsmiddelen niet altijd lekker. Ik ook niet. Dus. Volgende. Melty Kiss. Ja. Melty Kiss. Let erop. Dit is dus weer iets met green tea. Mm. En voor de rest... Ehm, is het chocola ook erbij of Staat er niks op. Hier, ik heb de app. Tea. S Snow. S Snow. S Snow. Dus tea. S Snow oh. hier. En tea. Ik denk dat het gewoon smelt op de tong. Oh, wat een mooie nou. verpakking weer. Ook weer apart. Wow, hij is echt super klein. Het is gewoon een dobbelsteen zo klein. Volgens mij is het echt superlekker. Oh, super lekker. Dit is volgens mij echt pure chocola. Echt net een dobbelsteen. Nee, want er zit green tea in. Oh ja wil hem doorhalen. Oh ja, het smelt echt op je tong. Ja, maar... Wauw. Mmm. Chocola is goed. Het is wel een beetje goor. Ik proef dus wel echt iets van eh, green tea wat, wat er echt zit, lekker vindt. ja, nou, de chocola is lekker, maar wat erin zit geeft een beetje van rare het is een beetje, eh, Bitter. Het is echt, echt een groene smaak. Maar het smelt wel echt heel mm. smeuig als boter op je tong. Ja. Dus- ik wist niet dat ze daar echt goede chocola hadden. Mm in Japan. Ik oh, weet niet waarom ik dat dacht dat ze dat niet hadden, maar... Mm. Dus ik vind hem een beetje half. Ik vind het smeltgedeelte en de chocolade super lekker. Mhm. Ja. Maar het hele green tea gedeelte, wat eigenlijk het grootste deel is, vind ik best wel goor. Ze hadden ook andere smaken, misschien had ik die moeten <laughs> komen. Maar ik dacht, ook oh, grappig, green tea Dit Dus een beetje mediocre. Oh, doen we dit? <laughs> Oh. ik weet niet. <laughs> Ik maar een beetje wat. Oké. Ja. Yes. KitKat met cheesecake smaak. de Yokohama edition. Yokohama edition. <laughs> ik weet niet wat ik zeg nu, maar... Yokohama is een streek en stad. Oké. KitKat, je zag daar geen Mars. Geen Snickers. Nee? Geen Lion. Geen Twix. Je zag daar alleen maar Lion KitKat. Lion sowieso. Lion, whatever. Eh, <laughs> ik kon even Jammer. niks bij wat denken. Bounty. Maar alleen je zag KitKat? maar dan met groene thee smaak, met cheesecake smaak, met smaak, met sake smaak, met noem het maar op. en je neemt ja. de cheesecake mee. Ja, ik dacht ja, cheesecake, cheesecake lijkt me wel het lekkerste. Weer zo'n mooie verpakking. Het zijn allemaal van die, van die uitdeelverpakkingen. Ja, ja. Dus ik er zo super luxe dozen zijn. En ook natuurlijk weer verpak, Maar echt heel klein. En je kan erop tekenen als je wilt. Misschien kan je je, je Facebook en je Twitter op achterlaten. En dat je telefoonnummer. Ja. Ah, als soort van... Yo, what up girl? Kom hier. Ja. Wow, ah. Ik wil... <coughs> heel zuurig. Bijvoorbeeld bijna niks. Ik zou eerder zeggen dat het ja. is. Maar ik vind het niet slecht. Ik is wel strawberry cheesecake. oh echt? Ja, nou vandaar. Hm. Wordt deze weer een... Uh... Daar. Ja, je bent er ook mee. Eh, <laughs> Wij vinden hem mediocre. Yes. Wat is dit? Nou ja, ik weet niet wat dit is. En ik hoop ook dat het gewoon mensen eten is. Ja, ik weet echt niet. Ik moet eventjes weer die Google Translate erbij pakken. Want hier weet ik echt niet wat het is. Monster Hunter staat er hier. Als het fout gaat, dan verander je in een kat. Huh? Hmm. Of zou het toch een snoepje zijn? Zou ik nou, het echt helemaal nergens naar. Nee. Oh. Ah, wow. Ja, dat is een gumming. Ja. Maar oh, het is heel zuur. Mmm, vind het super lekker. Nee, ik vind het echt best wel goor. Het smaakt een soort van... Er zitten er maar 12 in sowieso. Het smaakt naar energiedrank. Ja, ik vind het wel lekker. Ja, Larissa, ja, we houden natuurlijk van Red Bull. Red Bull en een gummy. Het is gewoon Red Bull en een gummy. Ja. Het is eigenlijk gewoon een dude op kantoor en dan neemt je dit en dan neemt ze... Kablam! de energie, is een energie, energie gummy. Ik geef hem een duim. Ik vind hem weer... Daar? Ja. Yes. Als je jammer maar komt. <laughs> oh, oh, we hebben hier iets. Eh, het ziet er heel vies uit. Oké, het ziet eruit alsof het roze spul is. Dat rol je op een bal en daar zit dan een blaadje omheen. Ja. En, dan ben ik als het bruin nog. Ja, en dan zit er een foto bij van een vrouw met een doek om haar middel. Alsof het een soort van uh, snuggly blanket is. Ja. Oh, dus het is zo lekker als een snuggly blanket. En wederom, apart Weer zo verpakt. vierkant en apart verpakt. Ik hou het wel heel van. erg Wat is een rare poppetje op is een soort van penis? <laughs> ja, het lijkt gewoon op een piemel. Oeh, het ruikt heel erg naar stof Ja, als kaars vind ik dit lekker, maar ik hoef dit, ik- de geur vind ik Het ruikt naar play Ja. Oh, ja. Oh my god. Het ruikt gewoon naar klein. Ja, nou lekker. <laughs> Heel veel zin in. Oh, oh dit is een rare substantie. Oh, gummy aan oh, de binnenkant. Oh, dat is echt heel vies. Soms heeft speelgoed toch een bepaalde geur. Weet je, voor, voor, voor meiden. Meiden speelgoed <laughs> heeft dan een soort van parfum. Een beetje zo zo'n chemisch parfum. En Het eh, daar smaakt het nou, Dus ik vind hem echt dit. Eh, ik ook. Eh, ik vind hem... Uh, nee, ik ga echt, <laughs> ik nee, nee, ik ga wel mee. Want het is zeg maar vergelijking met wat we net hebben gehad. Echt. Echt wel minder. Ja. ja. Hebben we nog twee? Ja. Waarom hou je mijn hand? <laughs> oh, oh. oh, oh. want me stay, I'll never leave. If you want me to stay, Volgens mij is iedereen heel erg benieuwd naar deze. Dit is de KitKat met wasabi smaak. Ja, ik ben benieuwd of die echt pittig is. Ja, of die echt heet is. Je kan er weer wat achterop zetten van ik vind jou oh heet. Clang, ja. Klang, nieuw hammer. <laughs> hey, en wasabi is heet, dus I get it. I get where you go als je de binnenkant ruikt, dan... Uh... Ja. dan ruikt het wel. Ik proef echt die wasabi smaak inderdaad. En je proeft het ook soort van hier. Ja, ja het gaat meteen hier. Maar, maar niet te hard. Maar niet die... echt die... Ik vind hem mediocre. Nu zeg jij mediocre. Ik ook ik. Ja, ik zit er twijfel tussen daar naar beneden of dit. Maar ik ga gewoon ook even mee. Ja? Nou. Ja, dus pokkies die kun je in principe ook in Nederland kopen. Ik heb wel eens bij de toko gezien. Maar deze zijn speciaal, want deze was dus de Valentine's Edition. En die zijn hardvormig. Hardvormig, ja. Zo schattig. Jij mag weer op verpakkingen. <laughs> maar heel leuk met die hardjes. Ja, ze zitten super leuk. Heel leuk. Ik vind Pocky eerlijk gezegd niet zo heel erg lekker. Een beetje alsof ik een kattensnoepje aan het eten ben. Oh, er komt er eentje aan. Oh, oh kijk dan. Someone say kitty candy. Ik ga hem niet geven hoor. Als ik zielig. Zal ik even een snoepje van pakken? Mm. Ja. Het lijkt er wel op, die sticks, hè? Oh ja, het is net alsof Clarence even meedoet. Mm. Het ah. is te hard, het oh. is te veel. Wat vond u van die pokies? Oh, ja, eigenlijk, ik was ja, een beetje verwacht van wat ik van had verwacht. Omdat ik wat daar al zei, Pocky is niet echt. De chocola is minder lekker en het is niet zo taai. Het ziet er leuk uit. Het was beter dan ik me kon herinneren, dat wel. Ja, dat wel. Maar het is niet iets eh, waar ik heel erg wild van word. Dus ik geef gewoon een duim omlaag. Ja, ik ook. Ik ben ook geen fan. Nee, ik doe... Ja, nee, ik doe... Ik ben geen fan van Pocky. <laughs> Do you like the Pocky? Do you like the Pocky? Nou, dat waren de Japanse snoepjes alweer. Ik vond het wel heel erg leuk om alles te proberen. Dus dankjewel Seren, voor het meebrengen yes. Tokio. Het was ook echt best wel veel. Het was echt enorm veel. En ook, ik kende alles niet. Dus dat is wel gewoon heel erg leuk vind ik altijd. Mhm. niet alles was even lekker. Nee. Ik denk dat ik nog het meest verrast was over de gevriesdroogte ja, aardbei ja, met, met chocolade. Die vond ik echt heel bijzonder. En eh, die, die groene, dat groene koekje met die creamvulling. Ja, oh, ja, die twee waren echt inderdaad de toppers. Mee eens. Ja. En klik nog niet weg want we hebben ook nog op Serena's kanaal een hele leuke andere video opgenomen. En dat is ook weer in de Japanse stijl, want we gaan namelijk hele gekke, grappige Japanse gadgets uitproberen. Oh, wow. iemand, iemand wil weg! <laughs> Wacht even! Dus als je die wilt bekijken, klik dan zeker even op de link die we hier in de beschrijving hebben gezet. En dan willen we bij deze de video afsluiten. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En als je dat hebt gedaan, klik dan ook even meteen op dat belletje die ernaast staat. Zodat je een melding krijgt als wij een nieuwe video online zetten. En vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je het weer leuk vindt. Om ons drieën weer eindelijk in een video samen te zien. Ja, moeten we echt vaker doen. Vaker doen, ja. ik vind het gewoon gezellig om met jullie video's op te nemen. Ah. <laughs> Super bedankt voor het kijken naar deze video. En laat ook eventjes een gezellige comment achter. En uh, tot ziens. <laughs> Zie je heel snel weer. De, de, de volgende video. Doei. Over turtle. Awkward turtle? Ik kan het niet. Ik kan het niet. Handhug. Oh, was Verkeerde kant. ja. Oh, wacht, wacht.